inauteriak eta ospatzen zenituen? Etxian. Etxian. Gotzen ah, bai. Eh, jakina. Leno, lenore bai, jakina. Ni atera nintzen konpartza zen, da, inudetan. Ni gauza askotan sartu izan du naiz. E, eh, den erakusten zikoten, kailegari bain, hiru gizonek erakusten zikoten, inurien eta atzaiena. Eta, bueno, Gero ez zuten atera ez dakiz Ni atera nitzanean, e, ondo zian urte batzuk, ez ziala atera. Euskal Bileren eh, zehazan, gehien egiten zuna hemen. Zetean orduan ere, e, zeak e, beste horiek nola dira, kaldereruak ere kendu zituzten, dadana, ezak izergerik handu zen ingabe. Baina bai festa guztita, beti da, gerra horretek... Bai, bai. E, hortan. Eta ba. ere, gerra horretek itesan. Bai, bai, bai. Oie, gebo, Jesus, ni beti esautu ditut. Fuesta, oie, beti, beti. Eta, donostiko hola festa importantiena edo, San Sebastian eguna, esan osan. Hori lehen, nola nola ospatzen San Sebastián eguna, ba, gutxi gora bera, oain bezala. Jende gutxi jo zehon, eta gutxi jo izan behar, baina bezala, bai. E, artesanak ateratzen zuen, izugarri derra, saldi pilakin ateratzen zen. Baina ordu txarra ziokata, nahiko mozkorrak ateratzen zian. Hor bai. Eta asizianian ateratzen, e, nora ateratzen di oain, urrengo egunian, onora ateratzen di artesanakoak. Eh, bai batzuk besperan da besteak egunean. Oain oso, oso ondo ateratzen dira, oso ondo. Baina leno ederra, ederra zeugaten, oso ederra, eh? Baina hori, ordu txarra zan. Afan ondo, eh? Dai, bai, bai. Eh? bai, bai, bai. Eta asko, eta eh, da zian, damorra jotzen? ala Hala, hori meño gutxio. Ez que ezin dezu konparazioa egin. Lehen no bizizan jendia, eta oin bizizan jendia ezin, ez que ezin da. Zetik ganen leike, hombre, zenbat etxein dia grozen, zenbat etxein dia amaran, zenbat etxein dia antioan. ezin da, ezin da, konparazio ezin da, eman, lehen gua eta oen gua. jende asko, edo, gehu jende asko, baina da, gehiago da golako.